大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势月报，好运来报报。今天要跟大家分享九月份个别生肖的流月运势的生肖篇。在开始之前，请各位务必按下订阅、小铃铛加赞，这样老师更新视频的时候，你才会第一时间收到通知哦。 在这个月当中，我们会经历两个节气，一个是白露，另一个就是秋分了。这个月除了有中秋节之外，还有值得一提的天赦日。天赦日是我们一年之中诸事大吉的日子。这一天除了是非常的千载难逢之外，我们还可以透过这一天补运，更可以透过这一天来求赦罪。 因此，老师在本月份的国历九月八日也会举办一场法会，协助有需要的朋友们将过去无缘的子女做渡解。有需要的朋友们，请参考影片下方的链接，有法会的报名方式跟注意事项哦。好，农历八月癸酉月，八月三十日至九月二十八日，这期间我们会受到偏硬的影响。 在流月上面，老师建议在当月是建立形象以及声望的好时机，因此切记凡事不求强出头，越显得内敛，越能够受到贵人的提拔。管理阶层的朋友切记在这个月你要说到做到，不要只会喊口号。业务相关工作的朋友更要勤奋，并且秉持着敬业的精神，不要犹豫不决。 并且学会柔性的沟通，不要对上层嘴皮硬，或者是对外油头滑嘴，这样子都是不好的示范哦。在这个月，整体的综合运势会越来越好，有战舰曙光的迹象。如果你有想要达成的目标跟梦想，不妨可以开始积极的往这个方面去执行，会慢慢达成的。 在这个月财运上面会比上个月要起色许多，机会也相对的多一些。只要你有所努力，便会有所收获。事业的部分，本月份大力求职，针对 H R，你们想要猎取好人才，就是趁现在了。如果你本身是求职者，你有拿到不错的 job offer，老师建议你可以在新的职务上挑战，即便是重新开始。 或者是一个新的领域也无妨，因为你可以讨一个不错的好起头哦。不过，另外要提醒大家的是，针对当月份交易方面的交涉，可能需要比较频繁的跟进才会有所着落，所以你们也不用太过心急。在这个月的开运小秘诀就是，当你感到卡卡的时候，外出去多去走个几圈，让这样的一个太极圈消耗掉。 自然，你的运势就会转，也会感觉到心情好很多。在感情的部分，这个月是一个容易旧情复燃的月份。如果你真的很爱对方，你想要复合，除了你的一颗真心之外，你的恒心也是可以打动对方的。所以，想要求复合的朋友们，在这个月是一个很好的时机点。包括如果正好逢到吵架、正在冷战的对。 双方在这个月也是能够和好的一个机会。唯一要提醒你们的是，过去导致你们冷战或者是分手的问题，到底有没有已经获得解决改善了呢？如果没有，那你还是会在这个流月一过，感情线可能又会再往下坡走哦。所以大家还是要记得把问题解决了才是最重要的。 在本月份，老师也会建议在健康方面，尽量要注意跟肺相关的毛病，比如说气喘、过敏，或者是我们有气虚的问题。还有，在这个月，毕竟要走养生之道，所以老师会建议我们在中下旬之后，减少吃辛辣的食物，会是比较好的哦。所以喜欢吃辣的朋友们，切记要忌口一下了。 接下来我们要针对农历的八月份、国历八月三十至八月九月二十八个别生肖的流月解析哦。每一个生肖，老师会评比当月的运势强度，最旺会是五颗星，以此类推强弱。顺道一提，在农历八月份的综合凶星强度是十九趴，相对于上个月的二十一趴是要温和许多。如果你看到你的。 生肖凶心强度是大于这个综合平均值，那请你务必更要再留意一下喽。好，在这个月属老鼠的朋友，你们的好运程度是三颗星，凶心强度是二十趴。无论是在感情或是工作上，都仿佛没有了自己的空间，不是被上司牵着鼻子走，让你感到毫无用武之地。 不然就是被另一半要求一下子要做这个，一下子要做那个的。因此，你可能在九月份，你会花很多的时间都在处理别人的事情，反而忽略了要照顾好你自己的需求跟你自己想做的事情。除了满足别人的需要之外，请你要把自己的想法也表达出来啊！就算是人在江湖，身不由己，你也要权量一下当下你自己的状况。 耐住你的性子，有时候在对的时间出击，做对的事情会是比较适当的哦。属牛的朋友，在这个月的好运程度是三颗星，凶星强度是十八趴。这个月你的内心戏会变得比较多，总是希望能够得到多一点的关注。但是，亲爱的，如果你没有付出、没有所为、没有表现，怎么能够让自己被关注呢？ 这个世上毕竟是没有免费的午餐的，你想要什么样的结果，就必须要先有什么样的行动。毕竟这是一个因果。这个月你的心情稍微的会比较轻松一点，可能是因为大部分的事情你觉得已经可以看到一个预知的结果了，并不会是停摆停滞着的状况。不过也千万不要代谢哦。 另外，记得老师希望你不要老是把自己摆在辅助的位置，因为其实很多人都在留意你的表现，你可能可以借由这个机会好好表现一番，借机上位哦。再来，属老虎的朋友，在这个月你们的好运程度是四颗星，凶星强度是十九趴。在这个月，属老虎的朋友，你们的事业运相当的不错。 不过也因为忙碌，会让你没有时间去关心你的家人，也没有时间去陪伴你的另一半，甚至你连讯息都很容易会已读未回。哎呦，这个月啊，你很容易呢下一个套给自己，对人对事都非常的要求。你看过程，你看结果，你还看态度，这样子很容易给自己带来压力，也会让别人觉得躲你都要来不及了。 更容易让很多的关系变得紧张，这个月要注意维持好你的人际关系。除了可以让你的感情带来新的契机或是机会，也可以让你的事业带来不少好处哦。所以记得要圆滑一点，有的时候请请同事们吃吃下午茶，送点伴手礼，在中秋节也不为过哦。 下一个生肖是属兔子的朋友，好运程度在本月份是五颗星，凶星强度是二十五趴。本月份属兔子的朋友真的是旺到爆，除了会是忙碌应酬的一个月，你也可以从你的竞争对手那边学习到不少东西。因此，你可以借由这个旺盛的时间，多去跟你的竞争对手多多切磋、多多交流。本月份属兔的。 朋友要注意，你的花费很容易超支，尤其是交际费这个项目。但是财去自然就有财来的方法，所以你也不用太担心。只要你有做好你的业务，这些钱可能都会透过奖金又转到你的手上。感情的部分，你要切记多留意另外一半的感受，不要只从你的角度去想对方需要什么，时刻的要保持客观。 并不要常常抽离于现实，常常不把对方或是不把事情当做一回事。毕竟人是属于情感的动物，你常常这样子打哈哈的带过，哎呀，总是会让人感受到不被重视。你说这样好吗？下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一个月您的好运程度是两颗星，凶星强度是十七趴。这个月属龙的朋友很容易会有事情。 总是在你控制之外的状况，这时候老师建议你，不如就停下来看一下，听一会。有的时候太过主动去争取未必是件好事。了解大盘，看了局势之后，再去判断你的下一步可能会是比较妥当的。至于在感情的部分，如果另外一半需要多一点的私人空间，又或者你要多一点的自由时间，就让双方都静一静。 凡事不要太急，因为有些事情它没有发生是有它的原因的，那就是时机尚未成熟，天时地利人和缺一不可，不是吗？再来，下一个生肖是属蛇的朋友，好运程度是一颗星，修心强度是十六趴，在这个月你非常的想为自己做主，也就是主导权你想要握在你的手上。 但是这个月也是一个下决策的月份，这样的决策也许会让你承受相对的损失，但是你也会在这样的一个大改革之下再度的焕然一新，因为不用再去骗人别人，而且如果你明知道你在配合的事情是不会有结果的事情，你也不用期待你多花一点时间，它就会变得不一样。比如说换工作。 虽然这待遇没有你旧东家的好，但是长期的发展性，综合考量下可能是更佳的。又或者是你放手了，分了一段谈了很久的感情，但是事后你会遇到更理想的对象。在这个月就是属于长痛不如短痛，该切割的时候就必须要做去切割，下这样的一个决定。下一个生效。 是我们属马的朋友好运程度在本月份是四颗星，凶星强度是二十三趴。这个月你很积极，什么机会都想要碰一下、搏一下，多了解一下，就像燃烧的小宇宙一样，一心就很想要努力向上、努力赚钱。不过，朋友啊。 眼前如果有很多的方案，请你务必要把焦点放在对的地方，不然就是白忙一场了。精力先优先摆在好的项目上面。虽然在这个月你的工作上感觉会比较的忙碌，比较多的奔波，但是劳者多得，所以这一切都会是值得的哦。这个月异性很容易被你吸引，机会。 也会比较多，所以建议在感情的部分，你也不要太过急着投入，因为你容易在暧昧期跟热恋期的时候，双眼就会蒙蔽，忽略了一些其实你会在意的问题，所以切记看清楚之后再深入这段感情会是比较理想的哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一个月的好运程度是零颗星，凶星强度是十七趴。 这个月属羊的朋友，请务必按部就班的照计划走，运势是比较低的，因此不要期待改变做法会有不一样的结果。在这边，老师会提醒你，你在这个月会变得特别的理性，对于感情也会处于比较被动的一个状况。不过，这并不是等于你没有机会，而是因为你会为自己做分析，到底是我想要还是我需要。 当你看清了真正的本质之后，你才会有所行动。那这样子对你也相对的是比较有利的哦。再来，下一个生肖是我们属猴的朋友，在这个月你的好运程度是三颗星，凶星强度是二十趴。这个月属猴的朋友常常会有这个阻碍感在身上，比如说工作上没有抓到对方的需求而碰壁。 或者进度上没有抓到 tempo 而落后，又或者是感情中没有卸下心防跟对方交心，所以一直无法再更进一步；又或者是计划因为缺乏了相关的一些资讯跟 research，所以暂时搁置了，无法再进行。这个月，老师建议你把对于感情跟工作的期望值降一半，这样你会开心一点，不会因为觉得。 你没有做到，对方没有满足到，工作落后了，感到心塞，然后在那边闷个半天。毕竟天时未到。下一个生肖是我们属鸡的朋友，好运程度在这个月是三颗星，凶星强度是十八趴。这个月的领领悟力呢是相当的强，执行上呢也是十分的相当有效率。 不过属鸡的朋友，在这个月要留意跟同性朋友间的互动，这个月比较敏感，也比较容易钻牛角尖。跟亲友间呢，如果有任何的问题，又是有意见，就请务必要说开，不要把这个心结留在那边。就算你表现的哎呀我无所谓，可是其实你的心里是非常在意的。感情的部分，老师要提醒属鸡的朋友。 浪漫是爱情中的必需品，陪伴是孩子成长中的必需品，请你不要忽略了，把这一切视而理所当然哦。最后一个生肖是，下一个生肖是我们属狗的朋友，好运程度呢，在这个月是两颗星，凶星强度是十九趴。这个月你很容易拖拖拖，因为你对于没有把握的事情，你就想要把它。 搁置放到次等的位置，也许是因为你没有自信、没有信心，所以几乎所有的事情在这个月都会被你停摆了。这样好吗？尤其是如果你身体有违碍感，请你不要无视哦。现实再残酷，也没有比无知更可怕。这个月不要无限上纲的给自己空间，拖延战术在这个月是不管用的，请务必要积极行事。 最后，针对属猪的朋友，在这个月你们的好运程度是四颗星，凶星强度是十九趴。这个月属猪的朋友，老师要提醒你放下，放下，放下。这个月你要放下你的欲望，放下你想被认可的心情，因为你一直以来不断的在为他人去做付出，你又何曾何时为自己想过？你为自己做了些什么呢？ 你一直以来只知道配合别人的需求，这时候是时候交换角色了。别人开心等于你开心了吗？不，这个月其实你可以很顺利的被听到，所以请让别人多多聆听你的需求，好好把握这个契机哦。以上是针对国历九月份个别生肖的流月运势的。 生肖篇，喜欢的朋友们，请务必记得按下订阅小铃铛跟赞，这样你才可以在每一周的第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。需要咨询的朋友，也可以透过下方的表格登记与老师联络。想要参加天赦日的法会的朋友，也可以透过下方的链接留意一下我们的法会注意事项跟报名方法。 我是金英老师，感谢你们的收看，我们下次再见喽，拜拜。